Aku record sekali ni Boleh jadi content Couple mode Apa Pak <laughs> Okay okay Okay bukan kita Solid Why why tu lagi Alah pay to win Pay to win Dah sini Pak Yang pak orang tu Pak Ah ni ni ni Lagi ni ah, <laughs> lagi dah Ah Lagi lagi Okay, aku boleh gerak. Aku tak boleh gerak. <laughs> okay. Ada lagi Ya, nak apa kok? Ini kenapa belakang aku ni? Bantu lagi ke kiri. Kat belakang <laughs> Aku malah nampak Ada pusing-pusing kat depan ada aku lendir lagi kat ujung tu Tiga sepuluh tu dah nak aku bergabung tu Result saya time out Aku punya result time out lah masa. Ha, ah, you punya ada Dia result Team Merah menang sebab tiga orang Ha, ni biasa, ni biasa ah? Ni dah, ni biasa je Ha, ni dah Kalau biasa, pasang hero je lah Ha, <laughs> Oh, nice timing nak kita. Oh, tak. Tak, tak, tak. Saya nak cuba Flame Warrior. Eh, Inferno Warrior kat skill level. Wow, 不不悠，不忽悠，哼。 不是 Okay, selamat Tak sampai <laughs> Tak sampai lah. No way, let's rest again. Discord penuh, ah. meriah Discord malam Discord ya. <laughs> penuh. Hmm. Oh, notification banyak. Ah, Sangkut je kat sini. <laughs> What's happening? Sini bug. Sebab ramai sangat orang. Lama. Hmm, okay ah. Aku kat mana? okay aku kat depan. Alamak, Izan je kat belakang. <laughs> Alamak. Ha <laughs> boleh ke? Kat mana Faru ni? dapat user run je kat situ Stone busy? Boleh langgar? Ih, tak langgar <laughs> Kau boleh langgar Point dapat kosong <laughs> Hey, uh, uh, aku aku Dominator Tapi kita kalah Dominator kan, tapi kalah <laughs> Masa nak tunjuk result, tak tunjuk apa Yang, yang apa dia nampak kereta tayar tu aku tak nampak apa-apa ha. kita, kita ramai ke? oh tak tak ok so aman aman Kali ni mana? Kali ni mana? Kalau <laughs> mana ha, bug eh? kan tak ada bug pula. Kalau <laughs> okey tu, tak ada bug. Dah malas lah. <laughs> Orang yang sama juga ni. Eh, baik ah. Eh? Wih, ah. satu dua dua, baik lah Bak ah, bak <laughs> Ada akhirnya Tapi tim, bukan tim kita lah. Tengok, ada apa, ada apa eh. Tak boleh gerak Tak ada boleh gerak Dah malas tak boleh gerak ni <laughs> Dah sangkut eh, kat ni lagi Aku pun dah salah ah, uh, Aku kat mana? Aku kat depan Okay, kita dua kat depan kita... Eh, eh tak tak, Izan ikat belakang eh? Oh tak tak tak, tak. ikat depan Ah, yelah, maksudnya boleh gerak lah Boleh gerak <laughs> <laughs> selizi Aku boleh, aku boleh Ya, nak sampai ah, Dapat, dapat, dapat Apa ni? Mr. Lizzy Ini.

Ya. ya. no. Aku tak dapat sistem busy sekarang. Aku boleh kena. Kita menang tak? Ah, kita menang. Eh, ah, 18. Sebab tiga orang ah, dua kita okay. kita dua lawan tiga. <laughs> aku tak boleh tengok result lagi. Okay. Ah, you dah nampak. Asal aku tak nampak result. <laughs> aku cakap result F time out. This step okay, confirm. Gender kot. Gender, gender, gender. Apa rasa gender? Oh, mungkin eh. <laughs> ni lima orang ni. Lima orang ni kita. Ya, oh my. <laughs> Arak boleh, arak ke depan, arak ke depan. Please, please. Ya, kita dua belakang habis lah. Lima lawan dua, lawan dua. Nah, ya, kalau kita kalau kita kalah pun position kita menang. <laughs> Jap, kita kat depan belakang. Oh, kat depan, kat depan. Belakang, belakang. Eh, ini empat, eh ini empat, empat lawan saya, eh, apa? Lima lawan, ya, top, top four sendiri tu. Aku rasa aku tahu kenapa dia kata sistem busy. Sebab masa guna kuda, dia tengok tim lah, lah aku dapat juga. Tim lain pun tengah guna kuda, so dia sistem campur. Ramai orang. Ah, ya, sama. Aku punya apa? Yang kuda tu dengan yang first day. Boleh ya tu. Ah. Mungkin siapa yang guna kuda dulu yang tak kena sistem busy lah. Dah. dapat berapa point? 31, 36, 36 point Mana result? Kali ni aku nampak Aku tak nampak Masih tak nampak Result time out <laughs> Masih tak boleh Alamak Tapi kat screen dah, ada ada dah tiga, ada ramai orang tu Dah lah malas Dah lah. <laughs> Cukup Cukup cukup cukup cukup Okay Cukup lah untuk hari ni <laughs>